法是也这么怂吗？ home. 哎呀，提前出刀没有什么卵用。 我不应该按的，急了，这把炸了。手贱，按什么空格？这一按就没了。 全知道上哪苟着了，不然往平局打吧。 没给，终于良心的一局。 不在领域里头。 barulho. 来救啊！这也太真实了，僵尸怪。 怎么办呢？谁想打人呢？不打。你等个十五分钟，然后那一局说不定还输了。你试试，爽不爽？玩个游戏坐半小时，不想玩了都。什么狗屁声音？ 我怎么在那台？那中间有台。要过班了呀！ nice，还没动到刀，也是有前锋，只要他不是金身，这把还有机会。 哎，他金针开晚了，兄弟给我看一眼，不然死了我都没看一眼，推眼都没做成。看一眼，调条 不关我的事了。 好像是这难逃一飞，估计结业 不想救人吧？ <coughs> 这肯定要往平局打了呀！换了个传送。 机械师会往这跑，啊？他出点点在哪？在角落。一，呃，刚才机械师的话应该是在这边，也就是说我刷在死角落，机械师都是往这边跑的，不过得看个人习惯。他也是会往大房子。 骚操作，玩死了。 还没被卖了没弹射，真不该带一个怀表。 right here. 卖了宝瓶了，可以了，笑容渐渐消失。 他。 救到了。 下去送嘛，对不是？ 还好不在死角落就 OK。 这里的树哪去了？没刷吗？还双修呢？这械师。 这把节奏差了一批，我还没丢下来。 修完了，然后我才一挂。我感觉这个点比死角落还恶心。 他失误了。 你觉得你能跑哪去？你又没球了，差点也搞输了！我的天，节奏不好。 这刚才加速用了，安装转不了点。 还好，他揍了我一下。小伙子，三层哎，想什么呢？ 才发现还有鸟，卡到了，开心。 爱啥都难打，你是没谁了。 <laughs> 空刀怪呀！我的天，蜘蛛的刀什么时候变得这么短了？ 难打喽！这边肯定不止他一个人来救啊，他肯定要有其他人的。 赵明是什么东西？里面有人，但是他一个方向加速，他还是走了呀。 来了，还控刀了，给力！拖传送就没一刀斩了，没有用。